Assalamu alaikum, karibuni tena watazamaji wa GYE Studios. Kama ndo kwanza e, ndo unatizama video hii, basi nikukumbushe tu kwamba usahau kusubscribe, yaani usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Leo nitaenda kuelekeza jambo moja ambalo ni muhimu sana kwa wale ambao wanapenda mafaili yao yawe secure, yaani ni jinsi gani utaweza kutia password katika zip file lako. Mfano mfano wa zip file kwa wale ambao hawajui zip file ni nini, mfano haya ambayo yana e, ya, ya, ya hii unaona kama kuna kimkanda kimefunga. Haya ndo zip file. Sasa ukilizip file linakuwa virus hawawezi wakaingia, lakini labda kama kuna dokumenti zako zimo mule, unataka virus wasiingie, lakini pia unataka watu wasiweze kuaccess hili faili humu ndani, yani uweze kulitia password. Sasa ili uweze kufanya hivyo, mfano ili hapa Adobe Illustrator hii hapa, mfano kama mtu labda ndio faili lako anataka kulifungua, ataambiwa weka password. Sasa bila bila bila password hapa huwezi ukalifungua hilo faili, lakini tuchukulie mfano labda kama hili hapa, hili hapa ukitaka kulifungua hili halina password hili halina password, lakini ndo kidogo hili limecorrupt. Labda hili hapa, tuchukue hili hapa la admin light kama hivyo. Kwa hiyo mtu ataweza ataweza kulifungua folder lako au faili lako kama halina password, hata kama umelizip. Sasa sisi hapa leo tunataka tujifunze, unalizip kwa ajili ya virus na kwa ajili ya baadhi ya vitu vingine kucorrupt, lakini pia unalitia na password kwa ajili ya watu wengine wasiweze kuangalia faili letu ili hapa. Kwa hiyo kama kuna vitu humo ndani, basi mtu ataweza kuviona vyote. Sasa nitaenda kutumia faili moja ili hapa, ili hapa nimeliandika nei, ngoja niweke sehemu nzuri ambayo utaiona, ja niweke hapa kwenye shavu. Haya, ili hapa lina MB mbili, kuna vitu humu ndani. Haya, sawa. Sasa kitu ambacho natakiwa kukifanya kwanza, uwe una WinRAR hii kwa ajili ya, ya, ya, ku, ya zip na zip mafaili WinRAR hii hapa WinRAR WinRAR WinRAR WinRAR hii hapa hii hii ni kwa ajili ya kuzip na zip hayo mafaili haya. Sasa kama ushai download hiyo na ushai install, kuna video tayari ipo namna ya kuidownload na kuinstall hiyo WinRAR nishaiweka. Sasa kama usha usha download, usha install, cha kufanya sasa katika hili folder lako unakuja una right click katika hili folder lako. Ukisha right click, kuna option hapa una add to achieve hii hapa ya kwanza kabisa iliyoandikwa hapa add to achieve uta click hapo. Ukisha click hapa kuna option nyingi sana huko juu, kuna general, kuna advanced, kuna option nini. Si tunaachana nazo, unakuja hapa. Hapa ni folder lako na jina linalotaka liwe achieve name, labda kama mimi nataka libaki hivi hivi, alafu achieve format. achieve format hapa tutaacha hii hii RAL. Kuna zingine hizo zip nini zafanya kazi, lakini si, mimi nitaacha hii hapa, alafu sasa utaona huku huku pa, upande wa kulia chini kabisa huku pameandikwa set password. Basi utakliki hapa. Ukisha kliki uta, uta, uta set hiyo password yako. Kwa mimi hapa nitaseti labda moja mbili tatu, alafu nitairejea tena moja mbili tatu ya tuzione paseli zetu. ya eh, paseli ndio hiyo hapo, moja mbili tatu. Ushamaliza hapo utapiga okay. Ukishapiga okay, ina maana faili letu tayari tusha litia paseli Cha kufanya hasa hapa ni kuanza kuli kuli compress au kulizip. Tunapiga okay, tapiga okay, process hiyo ishamaliza. Faili letu hili hapa, ndio na yenyewe lisogeze hapa. Haya, mwanzoni ilikuwa hili hapa, ilikuwa na 2.5 na sasa hivi ni hili hapa 2.9. Kwa hiyo tunafanyaje? Ngoja tuangalie kama kweli limekubali zile password au hazijakubali. Extract tunei. Haya, ili hapa anatuambia tutie password. Kwa hiyo hapa ukiweza kufanya hivi mafaili yako utaweza uta, utaweza wewe kufanya yani vitu vyako viwe viwe na security labda kama una, una, una faili lako la picha una faili lako la picha au una faili labda la video zako mwenyewe ambazo labda hutaki watu ni za umuhimu sana hutaki watu wa, wa, wa, wazione labda mwingine akiangalia anaweza kaona kama hazina maana unafanya kama hivyo kwa hapo ukiklik okay ina nini ina compress, lakini anatuambiaje? Hivi vitu bado vipo kwa sababu folder lina, lina, lina jina sawa na hili hapa la nei nei. Kwa hiyo labda hapa uweze uweze kubadilisha kama hili labda, au hili tulifute kabisa, talifuta haya na extract here 1 2 3, after napiga okay. Haya, ili hapa na unaweza kufanya hivi labda kama ukishali ukishali ukisha ukishalifanya likawa zip unaweza ukafuta ili ili kusave ili kusave storage kwa sababu ukiangalia hii hapa ina MB 5 na hii ina MB ngapi? Hii ina MB 2 Kwa hiyo cha kufanya hii unafuta, hii unaifuta, napiga control D ili tuweze kuna nini kwa hiyo ndo hivyo tu watazamaji, kikubwa tu mimi na, na, na, na kukumbusha kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Lakini pia kwa wale ambao wanatafuta laptop, basi nawaambia muda ndo huu, wakati ndo huu. Kuna jamaa mmoja anaitwa Mgosi PC, yuko vizuri sana jamaa, yaani huwezi kuamini kwa pesa yako hiyo ambayo unaiona ni ndogo, yaani unafika pale unapata laptop ambayo ni nzuri kweli kabisa, yani yani kweli unapata laptop ambayo inaridhisha kabisa yani unaweza kufanya kwa matumizi yako yoyote labda kama we ni video editor labda kama eh, kuna wengine wanafanya kazi za ofisini lakini kuna wengine wanahitaji tu kwa ajili ya kucheki movie na nini eh, kwa sababu tv sasa hivi kidogo inakuwa ngumu labda kubeba au kufanyaje mtu anahitaji laptop cha kufanya we mpigie simu eh, kwa namba zifuatazo za 0776 42 22 74. Narudia 0776 42 22 Anaitwa Mgosi PC, yupo Zanzibar, lakini ukiwa uko mkoa wowote ule anaweza kukutumia. Muhimu tu ni nyie kuwa na mawasiliano, yaani ye, wewe na yeye muwe na mawasiliano mazuri, basi mpaka mzigo unaweza kukufikia. Watu wengi sana wameshapata wa, wa mizigo yao, watu wapo Arusha, wapo wapi, kishatuma mizigo na ana usajili kabisa, sio kwamba sijui ni matapeli au nini. Ana usajili kabisa wa kutosha, na leseni anayo na ofisi anayo. We mtafute kwa namba hizo hapo ambazo nimekutajia, ili uweze kujipatia laptop. Lakini sio laptop tu, lakini pia hata simu, simu za mkononi pia iko nazo. Ni hayo tu, nisiongee sana, nikukumbushe tu usisahau kusubscribe, fuatilia katika video nyingine hiyo ambayo inakuja. Ulikuwa nami sio mwingine ila ni RAJA, RAJ the pilot, hivyo tu yani. G Studios, be the first, be the best.